październik, czwartek. Zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy, co dzisiaj uda się ciekawego znaleźć. przykład konkretnego czegoś. Magnetofon stary Ondor. Patrzcie na to. Drugi rarytas. Unika stara MS404. Zabawki. Зараз десь так.